मनी नाम बा हमार मनी मिराज ड्राइवर के प्रति हमारा दिल में बहुत प्यार रहेला चाहे वो ट्रक के होके बस के होके या ऑटो के ए जोकर तू कभी जानत नहीं किसके हमनी के कर आदमी बानी विधायक के नाम तो सुन नहीं होबे विधायक बाहुबली <laughs> मनी मिराज नाम सुन के कॉमेडियन समझता रे तब तब तो माधर चोत बारे <laughs> <laughs> का मैडम जी इरारु घर है हाँ? हाँ अरे मैडम जी लेकिन ये तो विधायक जी के घर है ना <laughs> विधायक जी हमार भैया हो गए आई अंदर भैया <laughs> अरे मुस्कान हमार बहन हमार कलेजे का टुकड़ा आ गई खुश रहा खुश रहा नहीं मलकिन बेगवा हम अंदर रख देवे और बतावा आवे में कोई तकलीफ ना भेला ठीक बा घर में आराम कर थकल होबे विधायक जी ये साला टेम्पू वाला हमनी के मरले रहलक हम्म। अरे टेम्पू वाला कितना भाड़ा भी बारह सौ रुपया बारह सौ भाड़ा मांगा तारे कि टेम्पू का कीमत हम्म। तोरा से कीमत ना दिया भरे दे ज्यादा बोला था हम्म, कान छेदवा के हीरो बना था जो भाड़ा ना मिलतो जे उखाड़े के उसे उखाड़ लिए बारह सौ रुपया रख लेबे तो उसे मैं बार बथुआ ना उखड़ी बारह सौ रुपया छोड़ के जाता नहीं बहन के दहेज में जोड़ लिए टेम्पू वाला का बोल ले रे साला फैन से बोल ना सुना का भैया ठीक है होता हम बतानी पैसा इली पैसा तो लेबे करब लेकिन थप्पड़ मारब जरूर आउ थप्पड़ तोहरे गाल पे ना तोहरे दिल पे मारब जौना के आवाज दिमाग में गुजी साला साला तू बाप का साला कहता रे हाँ साला थोड़ी कौनी है कौन है कौन मरल का भाला आ तोरा सुना गया कौन मरल का साला जा हो रामनाथ जी जा सुनो तू बारू हो सारवा के भाषा रामनाथ जी कहता पापा जी नहीं के कह सका पापा जी नोक छौड़ी के चोक भता कौना गुण पा पापा कहीं सुतल लड़का के लात से मार के उल्टा देला तू पापा ना पापी बारा साले नौ बजे सूत के उठब और खब पड़े पदब ए का कर दली रउआ ए छोड़ के लकड़ी हट कपार फाड़ देले सरवा के हां त तो फाड़ा कपार हम जाना तानी कि हमरा घर में से आज पूर लाश निकली हट छोड़ भसारी मार के मुआ देले सरवा के छोड़ हट पगला बेटा के मारिए ना अब भागले तू तो नहीं घूम घूम पापा बाबू हमर जा स्कूल जा रामदेव के बेटा काम देउआ बुचिया आइल बा ठीक बा माई रे हाई बुढ़वा के छोड़ दे दे दे दिला तरह हम बुराड़ी में गार चार के मर जा अच्छा तू जा तैयार होकर स्कूल जा ओके बता रही अरे कम देउआ बुचिया इतना सुबेरे कहला वाली रे साले सुबेरे है साढ़े नौ हो गई साढ़े नौ कारे मनिया घरवा में कच्ची घोल घाय करत रहले हरे ए बापुआ से फाटा फाटी हो गेला चल आगे बताइ ले हां त तो काहेला फाटा फाटी कइले है बापुआ से ए सूता रानी है आ सपना देखत रहनी है एकदम झक्कास समझ ले फिल्म चलत खा आ हम फिल्म में मालूम का करत रहनी है ऑटो चला के गेनी एगो हीरोइन के बैठा के ओकरा घरे आ ओकर भाई साला विधायक हाँ। ओकर चमचा बेलजा से हमारा लफड़ा बेरा है तो उ सर आयलक हमारा सामने कहलक कि जो भाड़ा ना मिलतो जो उखाड़ो के हो उसे उखाड़ ले ओकरा बाद हमरा बरलक खीस आ हीरोनिया के पकड़ के कर लेनी किस हाँ। अच्छा हीरोनिया कैसन लई बहुत सुंदर हीरोइन फेल आ तू कथी के रोल करत रहले है हीरो के देखत नु बारे पूछी सरवा कितना बार का दुगला बा अपने हीरो बन के हीरोइन के चुमा ले ले लखा हाँ? हमनी के बारे में सोच लखा हाँ? साला कम से कम हमनी के खलासिए बना देते रुक काम देओ आज रात के सूते दे सुतला के बाद सपना में हीरो बनाम तो तोहनी के जिपकर बना दे बाबू जिप साला हीरो बनिहन जोकर लेखा तो खुद लागल आई देख हम लगिल हीरो लेखा उज्जर बानी हां तो तू क्रीम पाउडर लगावल ऐसे साला का मतारियो गोर है चल पहले स्कूल वा लेट भेलो मस्तरवा तीनों का गाड़ फाड़ी तो बच्चों आज कौन सा दिन है क्या आप लोग इतिहास पढ़ोगे जी सर मन लगा के पढ़ोगे ना सर साला लागता पढ़ाई चालू बा घुस ना फिर सरवा ई का ले रे हट साला पलाकी लेखन मोहकता बे साला बाहर निकाल लेवे दे अंदर पदबे त गार में डंटा लगा के हथौड़ी से ठोक देता ध्यान से अग्नि मुतनी सब बंद वास्को डी गामा भारत कब आया हाँ ये वास्कोचा भारत का भैरव है साले वास्को चाहे कि वास्को डिबा वाला अच्छा साला सर वास्को डिबा वाला कि वास्को डिगा डिगामा हाँ हाँ साला तेज बा जानकारी रख ले बा सर्वा कैलकुलेटर बन जाए साला कैलकुलेटर बनम की कलेक्टर रे पटर पटर साला हाथ का चलावा ले रे सॉरी साला फरिया दे सॉरी नु good morning sir hmm good morning कारे सरवा सा तो निके बाप के जिम्मेदारी बाई हुआ कि सारे दोस्त में स्कूल आवता रे सर सर जी आज नू पापा से फटाफटी हो गया इसलिए लेट हो गया है बिहान से नहीं होगा चल ठीक बा हई प्रश्न के दे उत्तर तब रख ब्रेंच पर चुतर बताओ वास्को डिगामा भारत कब आया था वास्को डिबा वाला वास्को डिगामा साला मत वाला वाला रोक सरवा एगो कर्जा चढ़ हमरा पर ब्याज सहित वापस सर वास्को डिगामा भारत कब आया था सर अभी याद नहीं आ रहा है लेकिन बाप के कसम खा के कह रहे हैं को आया था सर बाप कसम झूठा नहीं खाता है सर आया था सर आया था हम्म, हम्म। पहले हम्म, बारे सर रुकिए हमको याद है हम बताते हैं वास्को डिगोमा बीस मई चौदह सौ अंठानवे को भारत आया था हम्म। रे साला हमारा याद ना रखो हम बोल नहीं लब दिन बोल दे ते दिन बना था सरवा क्या जो बना था सर पढ़ी ले तब नहीं याद बा Ah! ah! रे हुआ पाद के साथ खाद निकाल देले मनी भाई रे पानी तो छोड़ देले बा लसलसाता जो रे सारावा ला करी तो हक देले सुअर का बच्चो अंदर आओ सरवा गब्बर के झाट बन रहा था साला भुट्टा जाए दे सरवा अपने आदमी ठीक नहीं खे बता दे लखा सरा हूँ बिहान से स्कूल अकेले ही है साला तेज की औलाद बुच्ची तुम्हारा सही था उत्तर जा ब्रेंच पर रखो चुत्तर पोता काम देव हाथ निकालो हाथ कर बाप रे बाप मैडम आई अंदर जाओ सर हम जानते हैं कि आप मारिएगा लेकिन मारे से पहले को हमारे बात सुन लीजिए हाँ बोल बोल हमारे पापा का ना विधायक से जान पहचान है आप प्लस पुलिस दरोगा से बातचीत होता है अच्छा खासा आप नाइट लेकिन अरे बाप रे बाप तमालिक रउआ के के मारी awesome. डेनिस वास्को डिबा वाला भारत कब आए रहे ना आए रहे उसे हमने का लेवे देवे के बा उहे तो हम लोग कहत तनी एक घंटा से सीधा कइले हुआ चौदह सौ अंठानवे में सरजी कोनो खानदानो पैदा भे रहे हमनी के पूछ दें तो सरजी के पेटे खराब हो सही बात बा यार अगर हमनी के सरजी से पूछी सरजी जी लोग माई के पेट में कहिया आ रही तो बताई ना तो अब तो सरजी के गान लाजे पु पहले कन बाजे लगी बताओ बताओ सरजी राव नानी के बियाह कहिया बेर है रे सर हम पढ़ाई की जाई वास्को डिगामा पहला बार 20 मई 1498 के भारत आए रे उए भारत के खोज कइला तबे तो निके भारत के बारे में जानता रे अरे ओ सरजी सब बात जानते बारा तो काहेला पूछा तारा बतावा तो पहले बिना मतलब है कि पिटाई नहीं है छोड़ी सर रोकड़ा के रउआ पढ़ाई हम पढ़ब हम रउआ सपोर्ट करतानी जी हाँ दोस्तों निरहुआ रिक्शा वाला देरा बरस सतावे लगा पार सफलता के बाद अपने ही नजदीकी सिनेमा घर अयंता की साहेबगंज में लग गया है महान पारिवारिक भोजपुरी फिल्म तेरा कमर के घी पियता घी पियता घी पियता जिनके कलाकार है देवरा दोषी सपना रानी और खलनायकों की खलनायकी देखिए आसिफ खान सूरज हुआ रोजाना चार सौ में देवरा कौर के घी पियता अपने भी देखिए अपने परिवार के भी दिखाई बच्चों दिन खा बट्टा सकता नहीं जल्दी से चुस्त लागे चल लाना तो लाइन में लागले रहबे आधा फिल्म वो खत्म हो जाई बर आगे बर रिस्क उठा सब देवरा घी पूजे तू तो देखबे कथी हां चल चल गुजर जा खिड़की पकड़ाई दे ओ भाइ यो दम जल्दी से दम फुला ता अरे बक्से बस कुछ बस ताई के दे रहो बार आगे बार तू दे साला सबके हड्डी पसली रे साला लाइन से पलन का ना उतरे रे मार मार मार हट हट हट साला साला हट अब भाइयो अब भाइयो तीन गुलाबा ऐ साला टिकट लेकर नीचे हाथ लगा निकल निकल हाँ, तीन गो तीन गो तीन गो जल्दी ऊपर वाला ऊपर वाला का भेलो रे मनिया हाथवा लगाई ले फिसला हुआ फूस गल बा साले मार अभी फड़ टिकट ला घुसल बागी साला तोहर टिकट लागी बांध निकल बाहर भाइयों जल्दी आओ तीन गो मगर तो सारा देवराज ही पी जाई जल्दी जल्दी लाला आइले पैसा पैसा ले ले ले हाँ, अरे साला चार गो ओ भैया तीन लोग जाहि रुक रुक रुक आज तीन लोग दे तीन गो देखो बेसी आ आगल बा ए साला टिकट कटा गेल बा टिकट वापस ना होई निकाल ना ए साला हराम कर दे है रे अब का साला निकाल ना ए साला बाहर हाथ निकाले तो हाथ फटे टूट जाई ए साला जब टिकट मिल गेल तो तुम्हारा हाथ का घुसल ना निकालम जब टिकट ना मिली ओ साला बाहर निकाल दे बाबा बता दो ओ टिकट बता ना हो रे ये तो साला सब ऊपर लेकर फंसा ले लियो जो तो बाहर से छुरा के आता भाग भाग रे कम्बा हुआ बाबू हमें हाल बा अरे बाप रे बाप लागल साला हाथ टूट गेल टूट गेल त तो का हो गेल प्लास्टर होई टिकट त तो मिलू गेल तई तो का आ गया हट हाँ, साला कहां ना गेले टिकट कटावे ए ठीक त हौ ना कहां टूटल सब साला चार गो टिकट देले बस साला एगो का होई का होई चल घींच कोनो के एकरा के ओमे से दे देवल जा चल खींच खींच खींच खींच एकरा घींची एकरा खींच एकरा खींच ए साला आई टिकट ले बारह रुपया दे हर साल पुराना टिकट ना ले नया टिकट ले ए साला नया टिकट में देवरा के गार देखा दे तो गारे की साला घिउरे पिया दिखाता हूं हम कोई ना लेम तो ना लेम काहे ना लेबे रे तेरा फिल्म में देखा सुन मतलब साला तू लेबे कि ना रे साला तू फिल्म देख ले बोल 10 रुपया दे बाऊ ला 10 रुपया 10 रुपया चल चल चल ए बारे बारे बारे ना तो बाद में देवरा के जूजी पिया देखी हां बहुत साले फटफट बोलता चुप रहो ना तो मार ला के मुंह में आगा दे चुप रहे साला पेटक भीख मांगा के औलाद बोले साला फिर से बोलता ना सुना लगा साला हम सबको तो बोले हैं तेरे घर में कहा मर चला गया साला ए कहा कहा पीछे ये चला चला पीछे चला ए लाइन में लाइन में हवा आ गई हवा टेल साले आ जाएगा साले लाइन में से मार कर निकला तरह हट हट ना ना साले चल जा ना तो मार लात के उल्टा देंगे साले बिना टिकट के फिल्म देखिए ओ भाई ओ बच्चा का टिकट लगा लाई आए सारा गार्ड के बनल गार्ड में निकाल दे हम ए मुझ भी भीतर साले बारह तेरह साल के बारह साले बच्चा बार इमे पांच साल के ऊपर का लड़का के टिकट लगेला कानून पर आवत रे ए धनु अंदर जो तो था नहीं कौन सारा रोका था साले टिकट फरत रहे तो अपने आप के मालिक के सार बुझे रे खाली देवरा के घी पिए वाला तीनों भाग जाओ ओकरा बाद साले तोरा हवल के पारदा में आग लगा दे भैया भर टिकट धर अगार में कोच ले ए भैया ए अभिनेता देवरा दोस्त ही साला जिया गप दूर हाके छोरा से हाला कइले आई छिनरा मौगा सा इतनी फिल्म देखे थोड़ी आवेला इतनी छोड़ी मौगी सके देख के भड़ुआई करे आवेला दुगला के बच्चा सा देखो देखो अभिनेत्री सपना रानी आज देवरा निकाली पानी अरे बाप रे <laughs> खलनायक आसिफ खान और सूरत जो जोरे पदुआ कौन गोद के हीरो है रे रे साला देवरा के बारे में एक शब्द ना बोलिए हम ओकर बहुत बड़का फैन बानी रे साला उ कोनो गोद के होको चाहे ना होको गायकार नु है साले गाना गा के हीरो बनल है गाना सुने बरे ओकर पूरा यूपी बिहार में तहलका मचले रही कौन गाना गैनी खेत में रह गेल पेट में अब देख सरसों में घुसल है अरे जियो जियो देवराज चपलक सपना रानी के खा जाओ खा जाओ करे गुरुआ अपना बाप के घर पर रख ले बारे कुर्सी पर से गोर हटाओ सरवा बाप के हो कुर्सिया ई बारे गो पे है कुर्सिया खरीद ले बड़े सा हैं नखे हटे वाला गोर आई देख बात साला तो साले कमजोर बुझता रहा कुर्सी पर लात रख के फिल्म देखबा रखो एम की केंगई मार के गोरवा के हड़िया बुकनी पुनी कर देते उठ के बैठ कथी झगड़ा कर लीस गोर नीचे ही रखिए देख तक कितना बढ़िया रोमांटिक सीन चला था रुका साले पापा तो और हमारे खेतों में भोरे भोरे हगे आवले आवे तो साले के हम की मार गुर्देल के दोनों बचा उड़ा दे हम Thank you. सुते आल बना के फिल्म देखे रे अरे बाप रे बाप हम तो सपना रानी के साथ में सपना में डूबा रहनी है हाँ। देख ले ले देख ले ले बुची फेन साल अकेले डूब गेल हमनी के डूबैला का तू चल बे हां चरवा का मुंह महकता फट साला मुंह धोयन बार ना आ लड़की के सामने आके कर रानी तोरा से बहुत प्यार करी ले तोरा खातिर दुनिया से टकरा जाए बोला जान भी देवे के पड़े तो पीछा ना हट ओहो देवरा ले रे चुम्मा सुहागो रात जे मना ले रे बोछे कहले बा ए जोन हमने मोतरिया के बोछे करी रे जाने चुप हटी हमरा ई सब ना सोहले बोछे पर वो ना हमरा के बुला के ले नहीं हां कि देवड़ा कमड़ के घीव पिया कहां देवड़ा पीला के घीव पिताई नु लास्ट में पिताई लास्ट में पिताई तने लगा था है देवरानी के घीव निकल जाए गप गप गप गप एगो मौगाठी आदमी तो बैठल मौगी सके गुल में कुछ बोलते नहीं खे मौगावा कहीं के मौगा लेकिन मुड़ी कर ले बारम सुनिए ना ये हमारे साथ आए हुए हैं हवल में तब ओछे होबे करता है सही कह रही हैं आप साले बाहर बोलना पड़ ले अरे तेरा महातारी के बाहर निकल अरे साला तू बकोर ले बैठे जल्दी मेटाओ जल्दी लात खोइबे जा इंटरवल चल खा के आवल जाओ भाई ओ तो मुंह देखाइल बने नहीं की बुझात कब से खारा बेल मानी ओ भाई पैसा दे दिल बानी याद बानू कि भुला गेला तो पैसे दे रे बोलबे ना भाई ए भाई ए पहले सामान देना बाद में फरियाइए फिल्म छूटता कराई याद भाई ये दिलो ना याद ना होगा याद रखो अरे बीस रुपया का अंडा लाई दो आई दो गो अंडा भूजा पैसा दे अरे कम देवा ना खेबे तू सब कहां अपन अपन खाए के होते 20 25 रुपए पूजी फसाओ देखो भाई यो हमर खिसे झांप सुनगता हम ये लाल चढ़ लखर बन गए दोनों दूसरों को पे लिए फाड़ दे अंडा लाइक ना तर हाथ अस्ती रख हाय साला पैसा ले ले बड़े सामान कहाँ दे उधर रे तोरी बहरी करा के तू हमरा को पैसा दे देले हरे देखा तो बड़ा साला के ई सरवा कमाए के चक्कर में आना नोगल बा लाई अंडा खाली उन्हें बढ़ावा था उकनी का बाप हऊ कि जीजा हऊ साला हम तुमको 20 रुपए नहीं दिया है रे साला तू हमरा पैसा कौन में देले हरे अच्छा साला लास्ट बार तोरा से बेमानी के साथ पूछे तानी हम पैसा देले हो कि चाहे ना देले हो कि रहुआ हमरा के अंडा भुजा दे हम कि ना ना रे सारा बा हमरा बाप के जूझ खोई दे मार फेट साले के मर जा बाप के जूझ खिया होता मार मर गए सर है ना बेहोश बा लूट लेवल जब साला के सामान साले के घरे तराई मार साले के ना जाना प्यार के भूत उतरल ना बोल अरे सर हाउ का करता रे केने केने हाउ का तो सुधरा होता ए चाप दे चाप दे साहब मैं हुसम का विचार तो बा बाकी लाचार बनी सब हमने स्कूल के लड़का सो भाई साहब बिहार के भूत तो कभी भी ना उतरी भले रउआ हमरा के जान से मार दू कहे कि रानी से हम बहुत प्यार करी यो मर्दावा हीरो मोस के साथ बढ़ा दे वही कहे रानी भी हमरा से बहुत प्यार करे विश्वास नहीं के तो रउआ अपना बहन से पूछ रानी बोल रानी बोल बोल दे बोल अरे बोल दे दिखा दो प्यार की ताकत तो बस ससुर जी बस जा तनी रानी के लेके गोली मारे को होई तो सीना पर मारा पीठ पर ना ओए हे समय त कौन सारा सारा लखा रे हे एक जोरा से त सारा बैठल बानू ई सब सारा लख मरला तू दुकान लूटी गाइस वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक्स्ट्रा अर्न की अपॉर्चुनिटी को आप लोग मिस मत कीजिए डाउनलोड कीजिए Octa F app link description में है और आप लोगों को मिलेगा उससे एक्सक्लूसिव 15 परसेंट बोनस तो अभी डाउनलोड कीजिए ओक्टा एफ